Este con un tono adictivo, mano caro los estribos Puta, solo yo consigo agudizar todos mis sentidos Redactando lo vivido, así es como yo lo consigo No los nombro ni los miro, pero con lo entendido No faltaba el típico infeliz Que redacta la vida los otro solo para sentir más Pero bueno, no todos alcanzan a madurar La vida le pega más fuerte a los que no saben respetar Así que sí, yo siempre voy a seguir mi latir Yo no voy a fallar Fumando uno, sigo tranqui caminando Me lo que están inventando Pero poco me va importando Loco, yo sigo rimando poco se fueron quedando Fuego tanque, mi mimando Fuego yo voy provocando Métricas todas armando Técnicas tengo para ah, En escuchando al Nax oh. Ahora saben lo que es el rap Oh. Talento en esto, yo no más oh. Yo sigo a pleno, vos a que envidias Tranquila mami ah. que lo voy a lograr El trabajo duro se va a compensar Me falta banda pero bueno había que empezar Hago mi nombre la gente me grita, este es el este Demuestro que tengo dones Rompo todos los renglones Mi clica fumando blones Tirando más que balones Siempre claro mis valores Siempre en junta con los peores Por la estrella nos conoce ah madrugada me va diciendo que pare Más lindo que un McLaren Pegando instrumentales, no pone modular Remera de los Guns, esa zorra que busca roces Nena, sacame los boxers, la pongo modelar más así Letra duras en mi barrio Sueles así Quieren droga, plata y bitch Y no los veo ni producir Desde chico salgo a buscar lo que quiero Cuidando a mis compañeros negros solamente tiro lo que a mí me nace Hace tiempo lo perdido me viene dando clases Forjado en la vacancia se nota todo en mis frases Ha llegado el momento, hora de anotar la chance subir rimas de cartón están fuera de alcance Las mías hacen que el cantón venga y se desbalance la música y la calle es un romance Subir pero todo no emboles al bajarse Dando cigarro como pestañas se tratase A mí no me vengan a engañar, conozco todos sus pases Mejor vayan a practicar como lo hizo este máster ah, Donde pongo el ojo pongo la bala A mí me parece que las cosas quedaron claras Mi nombre ya se va a escuchar gritándose en las gradas Bitch, ah. Y les deseo la muerte a todos esos falsos